なしませただろうか一瞬の気のせいだろうか君がいた理由のせいで私は泣いたこんなに痛いとは思わなかったよこんなことなら笑天気が良かったせいでよく寝たせいでただ言い訳を探して結局は 最後にいたすれ違ったこのメロディが何だか心情が痛って痛ってねどうして聞こえてくの聞こえてくの聞こえてくの教えてこんな私が通りすがりに出会っても君と向き合え だろうか君がいた理由のせいで私は泣いたこんなに痛いとは思わなかったよこんなことなら笑う天気が良かったせいでよく寝たせいでただ言い訳を探して結局は泣いちゃった 君に出会ってもいいんじゃないかなそんなわけがないよ最後に消える君との時間すれ違いのメモリはなんだか心情がこれ以上